他么事都过不我得，是怕努力就到了，就想都还是我难过着了。一四年我最远一是这个，我今年三月出门，什么的去说嘞，我流。 を知るねすまで読み 你怎么是图躲避我呢？是怕努力就多了，家乡的儿是我难我着了。一思念我就泪湿这个我日夜思念着。 你怎么舍得把杯离就？